स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको सेसनमा फेरि पनि र आजको सेसनमा हामी विशेष कुरा गर्नेछौँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली टाइपिङ गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ राइट सो कसरी चाहिँ नेपाली टाइपिङ अथवा नेपाली लेख्ने how to write how to write Nepali अथवा चाहिँ नेपाली तपाईँको चाहिँ नेपाली राइटिङ अल्टरनेटिभ टुल्स है नेपाली राइटिङ अल्टरनेटिभ्स टुल्स धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको हुन्छ सिम्पल कुरा हो राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो रेकर्ड गर्दैछु दुईवटा टु वेज है तपाईँले चाहिँ टु वेजबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ you can write write two ways to write Nepali है सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुन सिकाउँछु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्रान्सलेट राइट गुगल ट्रान्सलेट सिकाउँछु सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुन सिकाउँछु त गुगल ट्रान्सलेट भन्ने चाहिँ छुट्टै हुन्छ यो ट्रान्सलेट म सिकाउनेछु ट्रान्सलेटको लागि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टेप वानमा भनेको चाहिँ स्टेप वानमा फर ट्रान्सलेट है ट्रान्सलेट ट्रान्सलेट गुगल है गुगल ट्रान्सलेट गुगलको लागि स्टेप वानमा स्टेप वानमा हामी कहाँ जान सक्छौँ भन्दाखेरि स्टेप वान भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओपन जिमेल है ओपन जिमेल जिमेल चाहिँ ओपन गर्ने स्टेप टूमा अब चाहिँ जिमेल टाइप ओपन गरिसके पछाडि स्टेप टूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ स्टेप टूमा राइट इन रोमन है रोमनमा तपाईँले चाहिँ लेख्नुहोस् and then it will it will translate है translate translate automatically right automatically तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली ट्रान्सलेट हुन्छ फर इक्जाम्पल अब यो स्टे वानमा हामी जाउँ सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त तपाईँले जानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि जिमेल डट कम भनेर टाइप गर्नुहुन्छ स्टेप वान यति गरिसके पछाडि तपाईँको अलमोस्ट स्टेप वान यसरी चाहिँ के भयो खुल्यो राइट अब यहाँ खुलिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ स्टेप टूमा केही छ तपाईँको चाहिँ स्टेप टूमा हाम्रो चाहिँ राइट इन रोमन भन्ने सेक्सन छ यो पछाडि तपाईँले अझ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि go to go to menu section है सेक्सन मेनु सेक्सन कहाँ छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जिमेलको मेनु सेक्सन ऊ यहाँ जहिले पनि हुन्छ यो मेनु सेक्सनमा जाने right and then after choose translate है देन आफ्टर थर्डमा के गर्ने त चुज ट्रान्सलेट गर्ने तपाईँ यहाँ जानुभयो गइसके पछाडि चुज चुज ट्रान्सलेट ट्रान्सलेट भन्ने सेक्सनलाई तपाईँले चुज गर्नुभयो र यसरी चुज गरिसके पछाडि यो खुल्यो र बल्ल तपाईँले के गर्न सक्नुभयो तपाईँले चाहिँ राइट इन रोमन होइन इट विल ट्रान्सलेट अटोमेटिकल्ली त्योभन्दा अगाडि पनि अझ थोरै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेटिङ मिलाउनु पऱ्यो है अब त्यस पछाडि यो एउटा सेक्सन भयो अनि त्यस पछाडि यो अर्को सेक्सन भयो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेज सेटिङ होइन सेटिङ म्यानेज गर्न सजिलो छ सबैभन्दा सजिलो छ तपाईँ कहाँ जाने भन्दाखेरि सेटिङमा जाने अब कुन भाषामा तपाईँले लेख्ने ल्याटिनमा लेख्ने हो कि इङ्ग्लिसमा लेख्ने हो कि नेपालीमा लेख्ने हो कि अब तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपालीमा आएको छैन भने कहाँबाट सेलेक्ट गर्ने त यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ ला लेख्न मन लाग्यो मैथलीमा होइन मैथलीमा लेख्नु पऱ्यो भने त यसरी लेख्नु पऱ्यो मैथली चुज गरेर राइट मेरो it's not coming right Maithili अब तपाईँले चाहिँ अब यो बाहेक तपाईँको चाहिँ यो मैथलीको यो टाइम लाग्छ नआएको मात्र है फेरि तपाईँको चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन राइट हुन्छ यो है तपाईँको अलिकति टाइम लिन्छ यो मेबी यसले टाइम लिइरहेछ अब तपाईँलाई नेपाली चुज गर्नु पऱ्यो होइन यो विभिन्न कुराहरू हुन्छ धेरै यो यु क्यान सी हियर तपाईँ हामीलाई चाहिँ नर्मल्ली चाहिएको कुन हो त भन्दाखेरि नेपाली होइन एबाट चुज गरे पनि हुन्छ एनइपिएलवाई e नेपाली भनेर ए नेपाली आयो अब यहाँ लेख्ने मेरो नाम होइन नाम यसरी लेख्नुभयो यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि दुर्गा हो D-O-R-G-A दुर्गा हो यसरी तपाईँले अब फुल स्टप कमा दिने अनि त्यस पछाडि अब म होइन म online online online marketing marketing होइन यसरी मिलाउने गर्छु यो टाइपले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी तपाईँले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ राइट सो यो पहिलो नम्बर वान तपाईँले यो सबभन्दा सजिलो होइन इजी है Uh, this is very easy right very easy options you can use it right एकदमै इजी ढङ्गबाट तपाईँले युज uh, गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो म पोखरा होइन ए पोखरा कुन हो त होइन पोखरा यो यो यो विच वान पोखरा होइन बस्छु बस्छु बस्छु कुन हो त होइन तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मिलेन भने लेट सपोज अब यहाँ बस छु होइन राइट बस्छु यसरी तपाईँहरूले कमा दिन सक्नुहुन्छ यु क्यान कपी इट होइन तपाईँले अब त्यस पछाडि अब यो योर राइटिङ इज रेडी है तपाईँको रेडी भयो now copy and paste where you want तपाईँ जहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ you can copy and paste just for example example suppose म चाहिँ अब यसलाई तपाईँको कपी गरेर मानौँ इक्जाम्पल तपाईँको अब फेसबुकमा पोस्ट गर्नु छ कि अथवा चाहिँ कहाँ चाहिँ अब अब तपाईँले चाहिँ अरूलाई अब लेखेर पठाउनु छ कि right you can you use it है तपाईँले मजाले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपले uh, तपाईँको अब फेसबुकमा लेट सपोज पोस्ट गर्नु पऱ्यो अब होइन let suppose for example this is my private group होइन म तपाईँलाई देखाउनको लागि मात्र यहाँ देखाउँदैछु सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो एकदमै स्लो भइरहेछ मेरो आई थिङ्क चाहिँ सो यो गर्यो अनि त्यस पछाडि यो गरिसके पछाडि तपाईँले या अब पेस्ट गर्ने होइन सिम्पली मेरो एकदमै नेट स्लो छ भेरी ब्याड नेट है अब ओके यसरी अब कपी पेस्ट गर्ने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँ जाने कपी पेस्ट गर्ने अब सेकेन्ड वेजको भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ second second ways to write in Nepali होइन त्यसको लागि go to go to Google है गुगलमा जाने अनि त्यस पछाडि यो गुगलमा जानुभयो लेट सपोज गुगलमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो होइन गुगल डट कम अनि त्यस पछाडि तपाईँ गुगलमा गइसके पछाडि टाइप नेपाली युनिकोड होइन Unicode right so Nepali Unicode है दोस्रोमा के गर्ने टाइप नेपाली युनिकोड है तपाईँले टाइप गर्नुभयो त्यस पछाडि ओपन इट यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् खोल्नुहोस् अब तपाईँले खोलिसके पछाडि यहाँ आइहाल्छ है तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ सपोज मेरो मेरो नाम राधा हो राधा हो है म बिजनेस गर्छु गर्छु होइन म अनलाइन अनलाइन क्षेत्रको के यस क्षेत्रको छुट्टै छुट्टै महत्त्व हुन्छ राइट भेरी सिम्पल तपाईँले के गर्ने त त्यो सिम्पल छ है so type in Nepali Unicode and start to write तपाईँले मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ and your right your typing is ready tapaiko ready bhayo and then copy copy and paste simple hai so copy and paste kati simple cha hernas so that's all thank you so much having with me so as a session eti ma ni hami end garau thank you so much tapai so tapai harulai dherai dherai dhanyabad hami arko session ma bhetne chhau see you in the next series thank you